Olá, Mavis, aqui é o Dante. Quero te desejar boa sorte sobre a tua história. Quero te parabenizar primeiramente por tudo que você vem fazendo e te desejar uma grande sorte nos Jogos Olímpicos, que vai dar tudo certo. Estou aqui cruzando os dedos para você fazer uma grande participação. Valeu? Grande abraço.